Добрый вечер. Есть проблема с коками. Была у двух разных врачей, три разные схемы лечения. Схемы уходят на 2-3 недели. Привіт, котики Дніпро на зв'язку. Так що ж робити з тими коками? Ну, по-перше, коли два лікаря призначають три види лікування, це вже цікаво. Тут схема така: перше робите бакпасів з піхви, е, знаходите збудник і до чого він чуттєвий. Згідно чуттєвості, призначаєте терапію довготривалу. Після цього робите PRP піхви, робите CO2 лазер піхви і призначаєте на 3-4 місяці, навіть інколи буває до 6 місяців, лактобактерії пробіотики для піхви. Так і не забуваємо.